Compañeras, ¿a dónde van? Vamos, a ir a aprender a manejar el guardián. ¡Sí, ¡Sí, ¡Sí Compañera, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? Ahorita voy a manejar este camionzote que ves acá. ¿Qué dijo? ¿Qué va a manejar? ¿Cómo va a manejar? Compañera, ¿y tu hija? Lo voy a poner en la guantera. Se me olvidó. Si no te preocupes, compañera, dame tu Mejor ponlo en la guantera. Esos asquerosos huevones Déjalo su pañal, si no, miedo. ¡Ay, mamachota! él. ¡Cállate, pinche hombre!